2 tonnalik komplekt bu yoqdan xashak solinadi xashak solingandan keyin maydalab bunni o'tib mana bu nasos bundan so'rib oladida mishalkaga tepasiga tashib beradi Tashib beradi Tak. bu shunday padacha kichkinasi don dunlar hammasi bug'doy jo'xori hamma narsa shu yerdan solinadi tortib tepaga tashlab beradi ikki tonnalik ikki tonnadan uch tonnagacha chiqaradigan drabitka, malatkoviy bunga tushadi bu maydalab pastga tashlab beradi bu o'zini ichiga tortib tak, mishalkani ichiga tushadi bu suvi yog' qo'yish kerak bo'lsa nasos nasosda o'chirib yoqib to'g'irlaysiz so'rib oladi tepaga tashlab beradi tak buyog'idan yonboshidan premikslar solinadi tuz premikslar har xil maydalangan narsalar maydalash kerak bo'lgan bo'lmagan narsalar solinadi tak bu bir yarim tonnali mishalka mana bu qoplar tepada turadi hozir o'rnatamiz beshta bu faqat agar xashak maydalash uchun qilinishi kerak bo'lsa tepasida teshiklari bo'ladi o'sha yerga qop taxlanadi bo'lmasa shart emas mishalka bir yarim tonnalik o'n besh yigirma minutda hammasi yerga solinib bo'lgandan keyin o'n o'n besh minut yigirma minutgacha aralashtirib nima aralashtirishiga qarab aralashtirib tayyor holatga olib kelib beradi keyin tayyor bo'lgan mahsulot mana bu nimadan ochiladi bu yoqiladi mana mishalka mishalkaniki podachaniki o'chirib yoqish podachani yoqasiz mishalkani ichida tushib solib tepaga tashlab beradi hamma mahsulotni tashlab bo'lgandan keyin bunga tashlab bo'lgandan keyin buni o'chirib qo'yamiz qizil tugma bilan badachani keyin mahsulot hammasi shunga tushadi bunga tushadida buni ichida bu narsa granulyatordan chiqib ketguncha mayda tugaguncha bu yerdan tayyor mahsulot yana keladi непрерывно ishlaydi uzluksiz ishlab boradi Tak, bu dozator bu buni o'zini avtomatikasi bor ana shu yerni ichida legirovka qilasiz buraysiz tezligini ko'tarib kamaytirib xullas o'zingizga kerak bo'ladigan mahsulotni qancha tashlashiga qarab turib granulator tortishiga qarab turib legirovka qilinadi bu parsimisitil. Parberlar par gradus temperaturada bundan chiqib granulyator buni og'izlari bor matrisa roliklar qo'yilgandan keyin hammasi сборка bo'lib mana to'siladi o'sha idishiga mana turgan idishi mana shu yerda turadi mana shu yerga tushadi так bir yuz o'ttiz gradus temperaturadan o'tib siryo hammasi aralashma granulatorga tushib granulator granula holatga olib kelib podachaga tashlaydi legrovka qiladigan quloqlari padachi ishlaydi tepaga tashlab beradi bu охладительный bunker охладительный bunker охладительный bunker ichiga tushgandan keyin serio mana yerdan vibrastor orqali qopga solinadi bu ruchkasi bu ochib yopish uchun bu ulitkalari полный охладительный sistemani kompletlari bor siklonlari bilan birga hamma narsasi bor tak bu паровый котел паровый котел bunga gaz ballon qo'yish kerak bo'ladi yoki bo'lmasam gaz bo'lsa gazdan gazni trubasi bilan keladi mana bu narsa gazga ulanadi ham gazda avtomatiski ham elektriskiy ishlaydi manometrlari avariyniy klapanlar hamma narsasi bor bu suvni legrovkalari полный avtomatik sistemada ishlaydi suv kamaygan paytda suv kamaygan paytda avtomatiki bunga signal beradi bu avtomatik yonadi suvni to'ldirib bo'lgandan keyin уровеньga kelgandan keyin avtomatik o'chadi полный legrovkasi bo'ladi bu mana elektr shitlari bu parda elektr shit управленияsi полный avtomatikasi так bu yopiq ekan buni ichida legirovkasi bor dozatordiki bu elektrosit управлениялari mana katta elektrodvigatellardagi to'rtta dvigatel uchun bu mana kichkina elektrodvigatellar uchun hammasi bor komplekt mana bu yonbosh holatdan ko'rinishi tak mana dvigatellari uzgran kompaniya mahsulotlari